You got no wins en mi casa. ¿Qué te pasa? You in my Le doy amor al limón que no haya tenido buen día yo con esta caja, el sample y la batería Clavo estas líneas, esta es mi medicina vendo, no soy como esas putas que quieren estar arriba No nos sorprenden sus marcas ni sus rimas Solo quiero gente pura alrededor mía diario haciendo hija en casa o en la esquina con el sol o la luna escondida. en la esquina Con el sol por la luna escondida ah, un poco puro hoy en día ah, Quedan poco puro hoy en día A cualquier hora estamos aquí haciéndolo con sentimiento Pero pasto esos chivatos, suelto el odio que llevo dentro Y a todos esos rappers que vacilan de tener dinero Les digo que hay algo más importante se llama respeto Se nota que no sueltan la verdad en el folio Son cuentos después en la calle no me los encuentro Están delante de la pantalla mintiendo Se creen que esto es un juego Cambian de estilo porque con el rap no tuvieron éxito Yo busco el fajo de otra manera No espero nada de esto Aunque sean otros tiempos sigo sonriendo El underground ha muerto Por muchos años que pasen se sigue sintiendo